نوین میل فیمیل لان ٹھیک اچھا کو مطلب تنہ لہ نہ اہس گا سٲنۍ پہچان سٲنۍ نہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ اَسہِ گژھِ سیوٚد دَپُن نہ یہِ چھِ أمِس أمِس أمِس کٔرِو کٔرِو یِمَن خٲطرٕ ژھٲنٛڈِو وَتہٕ سن پیٹھ ویسے نہٕ اَسہِ کُنہِ أسۍ چھِ بٲے ژور تہٕ بیٚیہِ چھِ بیٚنہِ مطلب بیٚنہِ زٕ اچھا ٹھیٖک تہٕ مول موج تہِ حیال تۄہہِ ٹھیٖک تِم چھا تُہۍ یور یِوان یِوان یِوان مٔمی ٲسٕم تہٕ وۄنۍ ؤری کھنٛڈ یور وۄنۍ نہٕ کِہیٖنۍ بٲے لکٹ بے سم و كے كیا چكر اور نیر شام کُن مےٚ اوس بہٕ پہ كن مےٚ میرے پاس میس دل گا تنگ بہس پہ وادان پہ درائس بہت گھر ميں دپ نا اکی سات مكلے ٹینشن تراس بہ گھر مزے كو ميں برداشتى تس منظى ميں پورمت ہاں پہ مون پَتہٕ مےٚ گوٚو دِل مون مےٚ دل نہٕ پَتہٕ مون بس یور سکول نیران بس کتاب دِوان دٲرِتھ ٲس آسان ییٚتٮ۪ن خانٛدر وٕچھان تَتٮ۪ن گژھان گونی مِثال کے نوکری چھِ مِلان مطلب لٔڑکَن چھِ نوکری دِوان مطلب کورٮ۪ن چھِ چھِ کران سٲری چھِ نوکری کران تِم اَسہِ مِلانٕے کُنہِ اَسہِ کنہیں دِوانٕے نوکری سانہِ خٲطرٕ چھَنہٕ یہِ کَتھٕے کُنہِ سانہ خطرہ کتنی Right to transgender people? Why cannot they have a choice in choosing their gender? Why cannot society respect them as a fellow humans? I appeal human rights organization to help Zenith so that transgender start feeling secure in our society.